Ini daripada Aben. channel Ciku Aben. Hari ini saya akan Jangan melapor lupa di sekolah baru saya guys. SK Ruminding guys. SK, SK Ruminding ini sekolah kalau kebangsaan tahu, Dia merupakan sekolah ya, betul, kan? pendalaman 3 di daerah betul CK, guys. Jadi bersama saya sekarang ini rakan-rakan guru kita. Ha, ini ada GB kita semua, PKPK semua hmm. sini guys. Hmm. Jadi kerana kita akan berkumpul di sini, kita mau tunggu guru-guru yang lain okay. dan kita akan masuk ke SK Rombininggas. Jadi jangan lupa subscribe. Tengok sampai habis ke. Okay? Let's go. Cikgu Aben. Jangan lupa di like, share, komen dan subscribe guys. Gambar di foto ha cikgu. Okey ni uh, cikgu-cikgu lah yang ada di sana. Jadi sekarang ni saya berada di belakang bonet kereta. Hey supaya oh, kita boleh tengoklah keadaan jalan yang lebih dekat guys. Betul betul. Jangan kamu terkejut guys, inilah pedalaman 3. Alright. Wow. Ternyata masuk ke gang kecil gini guys. Di Malaysia masih ada gang kecil kayak gini. Sekira jalannya udah wah semua gitu. Oh. berjoget kita di atas kereta guys tapi menyenangkan sekali apabila kita masuk ataupun naik di ya di belakang gitu Eh ya asik musiknya Oh no Masih asri banget ya Wah ini kampung banget guys pedalaman banget ini nggak nyangka gitu nggak nyangka banget sih ada kayak gini oke okay guys jadi sebenarnya uh, walaupun Eskiro Mining nih di di Kyulu mm -hmm. tapi dia sebenarnya dia di bawah PPDKK guys nah, saya pun tidak tahu kenapa walaupun ke Eskiro Mining nih kita kena ikut Kyulu tapi dia di bawah naungan PPDKK guys. Oke. No nah, guys, jalanan di sini guys bikin goyang-goyang berdangdut goyang-goyang berdangdut asik oke okay. itu dicor ya Oke okay, masih asri banget ini sama di Indonesia juga perkampungannya uh, yang agak ke dalam okay, itu guys, pasti kayak gini juga. SK room mending nih kan semua cikgu dia ulang alik guys Yang ada orang tidak tinggal di dalam. Uh, jadi kalau daripada <laughs> kalau daripada rumah saya kan di Sepanggar pergi rominding ni lebih kurang dalam 2 jam lah sampai guys. Wow. Hari-hari akan ulang alik pergi balik 4 jam lah guys orang bilang. Biarlah orang bilang penat yang penting suasana kedamaian. Betul betul. Jadi Dua jam perjalanan dari itu dari tempatnya dia Allah jauh sangat lah dan bolak balik dalam sehari kan Wow. Ini yang saya suka guys kalau di hutan-hutan ini guys. Dia punya udara kan guys sangat-sangat refreshing guys. Betul. Jauh daripada kesibukan, jauh daripada bandar guys. Memang tidak salahlah pilihan saya untuk mohon masuk ke pedalaman guys Sebab jiwa saya memang di kampung-kampung bah Kalau Wee. sekolah padar kan Dah macam biasa Okay guys macam yang kamu nampakkan dalam video saya ini ah, dia, Sekolah Romining ni dia terletak di dalam hutan guys Jadi kamu pun boleh tahulah macam mana keadaan dalam hutan kan dia kenapa dia P3 guys P3 ni maksudnya pedalaman 3 guys iaitu elon mm-hmm. uh, 1500 guys ha, dia mungkin sebab dia jauh daripada PPDKK sekolah yang paling jauh ya dari PPDKK dan yang keduanya dia tidak uh, dia tidak ada apa dia punya klinik guys dia tidak ada klinik uh-huh. dia punya jalan raya pun kamu boleh nampak lah di belakang saya ni macam mana kan eh tapi bagus lah dia punya sumber air pun Macam bukan yang daripada dia. yang uh, daripada uh, apa yang meter lah guys jadi mungkin inilah salah satu mungkin inilah sebab-sebab kenapa sekolah Romending ni uh, dia punya sekolah P3 guys hmm. Masya Allah ni sejuk sangat kalau saya tengok eh dan uh, udara dekat sana fresh sangat okay, guys, lah. jadi alhamdulillah guys setelah uh, mengharungi okay. jalan raya yang agak teruk juga tapi ini apa juga teruk dalam lebih kurang 3 km uh -huh. akhirnya kami sudah sampai di SK Romining guys yaitu okay. sekolah baru saya untuk tahun 2022 guys ah. semoga dengan sekolah baru ini memberi sinar baru kepada saya guys let's Amin. go kita tengok Sekolah Kebangsaan Rumindinga Betul kan SK tu Sekolah Kebangsaan Oh no Ini yang diinginkan orang-orang kota ya Orang-orang bandar Oke okay, guys kita sudah sampai eh, di SK Rumindinga lah. Sekolah baru saya Tengok guys Masa masuk depan Sudah ada sungai Sungai lagi guys Cantik Eh memang sekolah yang bagi saya memang sangat-sangat cantik lah guys. Ah, cantik lah. Ya Allah senang. Eh ada. Ih kasihan kena jamur lah tu. Tadi okay. Eh. guys, ha, ini sekolah SKM ya guys ya. Macam tahun ini murid kami seramai Sepuluh orang saja guys macam gantung lah pula <laughs> guru di sini termasuk saya dalam tujuh orang lah guys Okey, murid sepuluh. Allah, Masya Allah Itu guys, ialah rumah guru Cantik. guys Tapi diorang tidak, diorang tidak tinggal sini ni ha. Ini guys, pusat sumber Kantor ya eh? ya Allah guys jadi kayak kerasa banget gitu loh kayak kampungnya itu kayak kerasa banget dan wow SK Ruminding Sinar TP1 dan TP2 jadi suasananya di sini itu udah perkampungan banget udah kayak uh, di dalam banget dan suasananya itu ya Allah eh hey, kebayang nggak sih tuh bisa dilihat tuh pemandangannya seperti ini jadi kayak ke kampung banget gitu guys. Ya Allah. Ada tangan guys. <laughs> merinding. Bener merinding banget guys. Saya kayak Ya Allah, senang banget gitu. Guys, jadi sekarang ini kita berada di dalam bilik guru SK Romining guys. Tengok guys. <laughs> Ah, simple and steady guys. Okay, ruang guru eh. This is pedalaman yuk. Ini pula guys ialah bilik eh bilik darjah murid tahun 4 dan tahun 5 digabungkan guys serta bilik ni juga merangkap sebagai bilik mesyuarat kami guys. Okey. Oh ini guru-guru ya. pergi sekolah ada kolam ikan guys. Oh senangnya. Ini. Kenapa ini? Kan ni lah. Okay guys, jadi uh, kalau kamu mau tahu kan Escape Room Mining ni merupakan sekolah ekor pelancongan Sabah guys Sebab di dalam sekolah ini, dia ada dia punya sendiri punya tempat ekor pelancongan guys Kalau okay. mau tahu, jom kita tengok guys Oh, cantiknya tak nak Oh rokok eh Ya Allah Menyenangkan sekali Lah guys yang dimaksudkan dengan ekor pelajungan Sebab di sekolah ini ada sungai guys Bukan sungai biasa-biasa guys Sungai yang cantik guys uh, Betul Ramah-ramah mencium pipiku Ya Allah Di sini juga kamu boleh menginap di chalet guys Saya pun tak tahu berapa lah Mungkin RM60 kali satu malam Mm -hmm. Ya guys, sekolah eko pelancongan Sabah guys. Memang cantik, santai, aman dan tenteram. Huh. Keren sih. Ya Allah, menyenangkan. Kita tengok tu, sungai dia ya Allah. Eh macam rindu lah suasana-suasana macam ni. Tapi dekat kampung saya tak ada lah macam tu. Dia punya Hai, macam cakap lah guys Dia punya tempat kan Memang serius cantik gila cantik, guys Cantik gila Ya Allah Air dia macam ni guys Ya Allah untuk mandi Ya Allah senangnya Dalam sekolah guys Kalau tension-tension kan Lompat terus pergi mandi di sungai guys Jadi guys sekian sajalah video untuk kita untuk kali ini. Uh, doakan saya lebih berjaya di sekolah baru ni Skiro Mining ni. Dan saya berjanji saya akan buat yang sedaya upaya saya untuk membantu murid-murid di sini. Amin. Doakan saya guys ya. Amin. Okay guys, thank you guys for watching. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So guys itulah tadi sekolah cantik yang ada di pedalaman 3 Kinabalu Kota Kinabalu So memang cantik sangat lah bukan cantik biasa-biasa Ini cantik-cantik sangat guys Kenapa saya cakap cantik-cantik sangat Sebab alam di situ menyatu dengan sekolah dia Dan Mm. Pemandangannya ya Allah Masya Allah La hawla wa la quwata illa billahil alil azim Allah Ada juga ekor pelancongan dekat situ Jadi kita boleh menginap Kita boleh menikmati dekat situ juga Allahu Akbar Terima kasih Cikgu Aben ya Dah bagi share kepada kita semua Tentang sekolah cantik yang ada di pedalaman tiga kota Kinabalu ni So buat kawan-kawan semua yang nak pergi sana Pergilah Ah kan dua jam Tadi uh, tak tak faham juga Kalau daripada KL ke sana tu mungkin jauh sangat lah Tapi yang dekat-dekat situ yang belum merasai kan Merasai daripada uh, pemandangan ataupun suasana yang ada dekat sana tu Kena pergilah Tak cantik tau Saya tengok pun cantik sangat Ya Allah nak lah macam rindu tau Rindu dengan suasana macam tu Kalau kat sini ada-ada Tapi karena saya ada anak-anak budak-budak lagi sekarang ni Tak payah tak tak tak tak boleh pergi macam tu sebab apa ya bahayalah bahaya budak-budak nanti main-main di China macam tu tapi kalau saya nanti anak-anak dah dah besar semua tu ah dah umur 3 uh, 5 tahun lah 5 tahun kita boleh pergi insya nanti ya Allah rindulah okey terima kasih dah tengok video ini guys jangan lupa untuk like share komen dan subscribe channel saya dan juga cikgu Aben dan jangan lupa untuk senantiasa berbahagia guys jangan lupa juga untuk mengerjakan kebaikan melakukan kebaikan walaupun ataupun sebesar biji sawi guys Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai dan saya Pepin Udud diri Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh